this is your host Rochit Pangal आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बॉयल बॉल डॉग और इसे अफ्रीकन मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है इस वीडियो को मैं टोटल फोर पॉइंट्स में कवर करूंगा first point history and origin second point general appearance third point क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है और फोर्थ पॉइंट प्राइस अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की जो है हिस्ट्री एंड ओरिजिन इस डॉग का ओरिजिन है साउथ अफ्रीका से सेटलर्स थे जो साउथ अफ्रीका के वो पुराने टाइम पे बुल टाइप और मेस्टिव टाइप की ब्रीड लेके आए थे अपने पास वो उसका पर्पस था कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए लेके आए थे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कराने के लिए प्रेडेटर से क्योंकि हम सबको पता है अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ सबसे ज्यादा रिच वाइल्ड लाइफ है वहां पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है इसलिए वहां पे प्रेडेटर्स की भी संख्या बहुत ज्यादा है तो इस पर्पज से जो सेटलर्स थे साउथ अफ्रीका के वो ब्रीड्स लेके आए थे यूरोपियन लाइन भी लेके आए थे और मेस्टिफ टाइप्स लेके आए थे तो इन ब्रीड्स के बीच में इंटर ब्रीडिंग हुई थी और उसका रिजल्ट आया था बोरबोल डॉग जो ये आज के टाइम पे हमारे पास जो अफ्रीकन मेस्टिफ है उसका नाम है बोरबोल डॉग तो ये ब्रीड इसका रिजल्ट आया था जो बोय सेटलर्स थे वो उन्होंने इस ब्रीड को क्रिएट कराया था और क्यों कराया था बिग गेम हंटिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए इसलिए इस डॉग को क्रिएट कराया था और इसे फार्मर डॉग की तरह भी कहना चाहते हैं मतलब बोरबोर डॉग का सिनोनिम है फार्मर डॉग अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की जो है जर्नल अपेयरेंस इस डॉग का हेड ब्लॉकी और बोल्ड होता है इसकी मस्कुलर नेक होती है इसकी जो टेल होती है वो यूजुअली लोग क्रॉप कराते हैं मतलब कटवा देते हैं छोटी साइज की रखते हैं और इसके मैं आप बताता हूँ कि इसका कोट कैसे होता है इसका शॉर्ट और डेंस कोट होता है इसका और इसका मतलब सॉफ्ट और स्मूथ एंड शाइनी गोल्ड होता है कलर्स बताते हैं इसके इसके कलर है फोन रेड ब्राउन और ब्रिंडल कलर में आता है ये डॉग अब बात करते हैं इसकी वेट के ऊपर वेट है इसके मेल का 65 से 90 के के बीच में और फीमेल का वेट है 55 से 70 के के बीच में अब बात करते हैं इसकी हाइट की इसकी आइडियल हाइट है 60 से 77 सेंटीमीटर के बीच में अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा उस हिसाब से आप देखना है डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है सबसे पहला पॉइंट ये बेस्ट गार्ड डॉग है जो लोग एक बढ़िया गार्ड डॉग और वोज डॉग ढूंढ रहे हैं तो ये एक परफेक्ट चॉइस है क्योंकि इसकी ब्रीडिंग ही इसलिए हुई थी कि ये प्रोटेक्ट कर सके अपने फैमिली को प्रेडेटर से तो ये एक बेस्ट गार्ड डॉग है अब बात करते हैं इसकी ग्रूमिंग की ये इसको आप वीकली ब्रश कर सकते हो और ओकेजनली बाथिंग मतलब मंथ में एक या दो बार कराओगे तो इनफ होगा इसके लिए पर इसके जो नेल्स होते हैं उनको रेगुलरली ट्रिम करते रहना नहीं तो फिर मतलब इसके शार्प जल्दी हो जाते हैं तो फिर वो दिक्कत आ सकती है कई लोगों को और अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की ये बहुत ज्यादा मतलब कि एक्टिव डॉग है तो इसको कम से कम एक घंटा कम से कम एक घंटा दिन में और शाम को तो एक एक घंटा करवाओ एक्सरसाइज क्योंकि जैसे इसके एंशियंट टाइम से पता चलता है हर डॉग ब्रीड का कि इसका काम था ये अपने ये टेरेस्ट्रियल डॉग है ये अपने इलाके को मतलब अपना इलाका था उसके अंदर किसी और को आने नहीं देता था तो ये पूरी गश्त करते थे तो इसलिए इनको ज्यादा एक्टिविटी ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत होती है और एक्सरसाइज इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो डॉग ओवरवेट हो जाएगा ओवरवेट हो गया तो फिर वैसे ही दिक्कत आ जाएगी तो ये चीजों का ध्यान दें एक और मेन पॉइंट इसका कि ये फैमिलीज के साथ बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाता है छोटे बच्चों के साथ भी एडजस्ट हो जाता है सिर्फ यही है कि इसको आप सोशलेबल बनाओ बचपन से जब ये छोटे एज का होता है तब से इसको सोशलेबल बनाओ तो ये अच्छी तरीके से रहेगा ये मैं एक बार वापस कहूंगा कि बेस्ट गार्ड हो गया और इसका टेम्परामेंट बताता हूँ इसका टेम्परामेंट है कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंट और काम अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की प्राइस इस डॉग का प्राइस क्या है इंडियन मार्केट में ये डॉग इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो इसको आपने इंपोर्ट कराना पड़ेगा या जिनके पास तो सेवेंटी थाउजेंड ऑनवर्ड ही मिलेगा ये आपको डॉग इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए